ҷиан або чанд сум шид и поён гӯш ё дусаднавад сум боарзон дусаднавад сум даҳ метр ҳамаш як хела ё иш дусаднавад сум не иш чи и боло гӯш ё ҳамаш теш як нах ё ҳамаш дусаднавад сум ия ё ина бачо дусаднавад сумун абой арзон мешава ё ба чанд ка мешава сад ҳафтод сомона ёш чанд сума сада чанд мешавад 70 сомон на абоед сада 70 сомони 18 чи хел намуди таркор боша марҳамат гап зани бачаҳо и мештакиш бо аго мешава ёамқа амқа и парагёш чӣ хела и парагёра машад ҳамиёам баъд ма ус нашад на иҷара ам на иҷа ам на дусад чанд гуфтира 70 170 сомо ишам 170 я камера када бурем ку ина 170 сомонӣ ё мошия я моши абои дош мақул боша марҳамат бозори камхозобод бозори кана محصولات یک جای؟ پلیتکا кадомаш даркор бошад ҳама вариантош ҳаст марҳаба тамошо кунед комментарияда бинависед кадомаш даркор аст ёш чиқала и абоё ям даҳ метра ё ҳамаш дусад панҷоҳия ин ҳамаш 250 ин хелио чӣ житки абои житки абои чанд сума чанд квадраташ як сателлаш чанд квадрат мешава кле плеш хати аденна клеош чанд сума бад Հրերոր սատգրամար շատ սոմոն, սատգրամար շավտոց սոմոն, ունա ոչ չիլ սոմոն։ Ես հրխո չիլ սմար։ Չան գրամա։ Սեսատ։ Սեսատ գրամա։ Սատ պանջը սեսատ։ Ունա ու հավտոց պան։ Հավտոց պան։ Կլեյ համի մոշիկ աբոյա։ Հա, ամենտ։ И абоя раху джангам, заку чанши диё. 250. И хамаш 250 яна. 750 Ha. Ish 100 talaqa. 290 somon. И барыс чамба чандай? Иш чансыма ёш? 290. 290 сомон. Farage di Salesiano. Nel Sotheby's. Poi. Io şans mı? Ha? Яг рулон чанхамын шаавхтэй чам мэдэ. За. ёш чи наи барго 190 сомо и парагиёра чанд гуфти ҷиан и қафоги полиама реада 220 сомон я кадомаш 300 сомон ин ё ёш 300 сомон چند سو میشه ویو؟ هفتاد هفتاد هفتاد بی مایده کو چی؟ مایده کو هفتاد شد این چند متر میشه با؟ پول لیتر رو چی کشش هست؟ 850 سوم اون آوا 650 یو هر سش 650 سوم این های 850 سوم میشه همی؟ زیاد زیاد همی؟ اینه اینه یا؟ اینه اینه اینه اینه یلا 850 سوم گفتی؟ یلا 900 سوم ایش چی؟ Ha. İş açladı parlıyor. Açladı parlıyorsun. İşçi. Tufa. Ty stakančko, či? Stakančko, iné ešte sa to panžosom. Iné ešte sa panžosom? Iná hajna. Sa panžo. Ty panž tak, sa to panžosom? Aha. Iné čo sa to panžo? I čo sa to panžosom? Aha. Iné... Yoshi is here. Краска, очень хорошая краска. Бергер, чашит бергер. И сев хавто дам сайко, хавто даш дам сайко. Чор литра я? Чор литра шанса? Булдер? Булдер, як-то мешава машҳад маҳсулот як ҷоя россия и клео чи пива клео э, ё чи ё длетра на селетра шаспан шас мешава راسواله تو رو چند سال ده